coromu ninggal aku nang sopati aku ngerti sifat aslimu Kare jahat kowe ning aku ora tau balas cintaku tutu cerita sing koyong aku so Leku leh ku mikiri kiramu koyong ini coromu ninggal aku opora ele koi karo omongmu aku ketemu soon tutu crito sing koyong ngene